¿Qué pasa contigo, eh? Es que no vas a la cuenta, tío. ¡Alto, policía! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué, estás pegando a una persona normal y corriente? Me empujado, Está violando sus derechos humanos. ¿Qué? Pues está veces. Arre, arre, ¿por qué no arre? Eres inútil. No, no le peguéis, me duele igual, tienen los mismos sentimientos y que nosotros. No hay religión sin amor, y la gente puede hablar tanto como se le plazca acerca de su religión. Pero si no se les enseña a ser igual de amables con los animales, así como lo son con los humanos, es todo un engaño.